हेलो वेलकम फ्रेंड्स एक बिल बनाने की एक डेमो वीडियो डाल रहा हूं जिससे आप पूरा एक बिल कैसे बनाया जाता है ये आपको पता चलेगा तो देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन किया है यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे चलते हैं और जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे जाते हैं सिनेरियो कुछ इस तरीके का आएगा यहां से क्रिएट पे क्लिक कर देंगे जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो अब सिनेरियो बदलेगा कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ से डिजाइन व्यू पे हम चले जाएंगे यहाँ पर इस टेबल को मैं नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट टी तो ये नाम दे दिया प्रोडक्ट टी और यानी कि ये प्रोडक्ट की टेबल हो जाएगी यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी आएगी यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये लिख दिया नेम ऑफ फिर लिख दिया प्रोडक्ट तो ये कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया है नेम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे और यहाँ पर बात करेंगे प्राइस की तो यहाँ पे कर दिया हमने प्राइस आई सी ई प्राइस ठीक है और यहाँ पर इसको रख देंगे करेंसी डेटा टाइप तो यहाँ से करेंसी डेटा टाइप कर दिया और यहाँ पर अब करने वाले हैं यूनिट तो यूनिट यहाँ पर हम कर देंगे और इसे रखेंगे नंबर डेटा टाइप तो ये हो गया अब यहाँ पर हम करेंगे इसका टोटल तो यहां पे कर दिया टोटल यानी कि यहां पर हम यूज करेंगे कैलकुलेटेड डेटा टाइप ठीक है तो ये यूज किया और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट से तो बस ये काम हो जाता है ये चीज तो हम कई वीडियो में सीख चुके हैं लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ खास है तो अब ये इस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से व्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से डिजाइन हो जाएगा आपका जो भी बेस है अब यहाँ पर जो भी नेम ऑफ प्रोडक्ट आप टाइप करेंगे उसके हिसाब से उसकी कीमत डालेंगे तो फिर उसका टोटल जो कॉस्ट है यूनिट के हिसाब से वो आता चला जाएगा ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं ये आ गया है ठीक है इसी तरीके से यहाँ अमाउंट लिख दिया हमने तो आगे का प्रोसीजर चलेगा और फिर ऐसे ही कैलकुलेट होकर आता चला जाएगा तो ये आ गया है तो अब इसको क्लोज कर देते हैं ये जो टेबल बनी इसको क्लोज कर देते हैं अब दूसरी टेबल बनाएंगे कस्टमर की तो यहाँ से चलेंगे टेबल पे जाएंगे न्यू यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेबल वन आ रहा है तो यहाँ पे कस्टमर टी करता हूँ यानी कस्टमर की टेबल तो ये कस्टमर टी कर दिया हमने एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि दोनों ही टेबल में एक फील्ड कॉमन होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर कस्टमर की जो टेबल है ये हमारी मेन टेबल है तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कस्टमर आईडी कर देने वाला हूं तो ये कर दिया कस्टमर आईडी और यहां पर कुछ रख देते हैं लाइक शॉर्ट टेक्स्ट रख देते हैं और यहां पर कर देते हैं name of customer name of customer कुछ इस तरीके से लिख देना है हमें नेम ऑफ कस्टमर और यहाँ पर आएगा शॉर्ट टेक्स्ट और यहाँ पर चाहे तो इसका फोन नंबर डाल सकते हैं फोन कुछ इस तरीके से कर देता हूँ फोन ठीक है टेक्स्ट रख देते हैं फोन नंबर को भी और यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से इस तरीके से ये आ जाएगा आ गया अब यहाँ पर कस्टमर आईडी आएगी लेकिन पहले वाले टेबल में जो कि प्रोडक्ट की टेबल थी इसको हम यहाँ पर आईडी दिया गया है तो यहाँ पे नीचे हम कस्टमर आईडी भी कर देते हैं तो ये कर दिया कस्टमर और फिर कर दिया आईडी और इसका भी डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे तो ये हो गया अब यहाँ पर चीजों को चेंजेस थोड़ा सा करने हैं ये कस्टमर आईडी में हमें कस्टमर की आईडी डालनी होगी ठीक है तो यहाँ पर आकर के कस्टमर की आईडी डालते हैं E01 ये मान लीजिए कस्टमर की आईडी हो गई और नेम ऑफ कस्टमर हो गया राम सिंह ये कस्टमर का नाम मान लीजिए लिख दिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पर और यहाँ पे फोन नंबर जो भी है इनका डाल दिया यहाँ पर आएंगे E02 ये कस्टमर जो दूसरे होंगे उनका नाम है ठीक है तो ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये प्राइमरी की है लेकिन जो प्रोडक्ट वाली टेबल है वहां पर ये प्राइमरी की नहीं होगी तो यहाँ पर अमित दूसरे कस्टमर का नाम लिख दिया और यहाँ पे जो भी फोन नंबर है वो डाल दिया अब इसको सेव कर लेते हैं ठीक है और सेव करने के बाद अब ये प्रोडक्ट वाली टेबल है और ये कस्टमर वाली टेबल है दोनों ही टेबल आ गई है तो यहाँ पे E zero one zero two कर देंगे ई जीरो वन हो गया और ई जीरो टू कर देते हैं तो ये ई जीरो टू हो जाएगा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ई जीरो टू तो ये हो गया अब यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं अब दोनों ही में हमें रिलेशनशिप बनानी है तो यहाँ से इसको क्लोज करेंगे रिलेशनशिप पर ऑलरेडी कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं आप जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं ये कस्टमर आईडी ये मेन टेबल हमारी होगी और ये प्रोडक्ट आईडी ये हमारी सेकेंडरी टेबल होगी तो ये जो कस्टमर आईडी है इस कस्टमर आईडी का रिलेशनशिप इससे करा करके और यहाँ तीनों पे क्लिक करके वन टू मेनी रिलेशनशिप हम बिल्ड करेंगे तो ये बिल्ड हो गई वन टू मेनी रिलेशनशिप और अब इसका फायदा ये मिलेगा आपको कि यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर ये देख पाएंगे कि ये जो कस्टमर है राम सिंह इन्होंने क्या परचेस किया है और कितने रुपए का परचेस किया है तो ये फायदा हो जाता है तो यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं रिलेशनशिप को भी क्लोज करेंगे सेव करके तो ये क्लोज कर दिया हमने अभी हमें क्या करना है अभी हम चलेंगे क्रिएट पर और यहाँ से आएंगे फॉर्म विजट पर ये फॉर्म विजट दिखाई दे रहा है या नेविगेशन फॉर्म तो हमें फिलहाल बनाना नहीं है तो यहां पर आ जाते हैं फॉर्म विजर्ट पे तो ये फॉर्म विजर्ट पे गए और यहां से हमें कस्टमर की टेबल वाली डिटेल लेके आनी है तो यहाँ पे customer ID name of customer phone number ये लेके आ गए और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की भी पूरी डिटेल चाहिए तो name of product price unit total इतना हमें लेके आना है तो ये कर दिया हमने और यहाँ पर ये हम सब फॉर्म बनाने जा रहे हैं तो यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करके डेटा शीट व्यू में चाहिए या टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए जिस भी फॉर्मेट में चाहिए आप जा करके और यहाँ से फिनिश कर सकते हैं तो जैसे ही फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आया होगा इसकी सेटिंग करने के लिए इसको हमें डिजाइन करना होगा तो यहाँ से इसको पकड़ करके थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं इधर की तरफ और इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि ये एडजस्ट हो जाए जो भी है ठीक है तो यहाँ से इसको आ, कुछ इस तरीके से बड़ा करना है और ये जो है प्रोडक्ट की टेबल ये काफी ज्यादा बड़ी हो गई है तो ये इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहां से व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको पूरा टोटल सारा व्यू दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से ये टोटल होकर आया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर जो भी डालते जाएंगे वो यहाँ पे आता जाएगा अब यहाँ पर एक काम और करते हैं हम यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स बना लेते हैं जिसकी मदद से हम चीजों को देखेंगे यानी कि हम ये चाहते हैं कि कॉम्बो बॉक्स के थ्रू हम जो यहाँ पे सर्च करें वो चीजें हमें नीचे दिखाई पड़े तो यहाँ पे ये कॉम्बो बॉक्स बना लिया हमने यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन पर टिक करके I I find the record on the base value I have selected in the combo box इस पे टिक रखेंगे ठीक है फिर आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ पर कस्टमर आईडी के बेस पे हम सर्च करेंगे कस्टमर आईडी हमारी प्राइमरी की है तो ये सर्च करते हुए यहाँ पर कस्टमर आईडी ही रखना है बना जाता है ये और यहाँ से फिनिश कर देना इसको तो ये काम हो गया है अब यहाँ पर बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है या कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं यहाँ से मैं होम टैब पे जाकर के और यहीं से कर लेता हूँ ये हो गया कुछ इस तरीके से ओके और फिर व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू पे क्लिक करते ही ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा जैसे ही नजर आएगा तो ये देख पाएंगे कि यहाँ पर अगर मैं कस्टमर आईडी टू सेलेक्ट करता हूँ तो पूरी डिटेल चेंज हो जाती है कस्टमर आईडी टू की पूरी डिटेल आ जाती है ठीक है अब इसके लिए हम रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं तो इसको सेव किया हमने कस्टमर टी के ही नाम से ये सेव हो गया है तो इसको चेंज करेंगे हम ठीक है कस्टमर टी के नाम से नहीं रखेंगे इसे हम इसका नाम हम चेंज करेंगे कस्टमर एफ के नाम से रखेंगे तो ये यहां से जाकर के और यहां पर कर लेते हैं कस्टमर एफ तो ये कस्टमर एफ कर दिया हमने और ये फॉर्म बन गया और नीचे ये सब फॉर्म बना हुआ है ठीक है तो कस्टमर एफ के बेस पे हमने जाना है तो इसको अभी क्लोज कर देंगे ये दोनों जो ओपन हुआ है सब फॉर्म जो फॉर्म हमने बनाया दोनों को क्लोज करके फिर क्रिएट पे जाके फिर रिपोर्ट विजर्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम रिपोर्ट को डिजाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे अब रिपोर्ट डिजाइन करने की बारी है तो ये आ, सारी डिटेल लेकर के फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की सारी डिटेल लेंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट का नेम प्रोडक्ट की प्राइस यूनिट टोटल ये सब लेकर के फिर यहाँ से ओके करेंगे और फिर कस्टमर टेबल को हम प्राथमिकता देंगे कस्टमर आईडी को प्राथमिकता देंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके अगर आपको ब्लॉक में चाहिए आउटलाइन चाहिए कैसा चाहिए वो देख लीजिए और फिर अगर ब्लॉक में चाहिए तो ब्लॉक कर सकते हैं तो यहाँ से जा करके और फिर यहाँ से फिनिश कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये रिपोर्ट तैयार हो गई है लेकिन इसमें थोड़ी सी सेटिंग हमें करनी होगी सेटिंग क्या करना है इसको व्यू पे लेकर के छोटा बड़ा करना होगा क्योंकि ये यहाँ पर साइड में आ, कुछ चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं तो उसको सेट करने के लिए आपको क्या करना है ये फोन नंबर का कॉलम थोड़ा सा छोटा कर देना है यहाँ से ये गए इसको छोटा कर दिया यहाँ पर इसको भी छोटा करना होगा ये छोटा कर दिया अब ये नेम ऑफ प्रोडक्ट भी काफी बड़ा हो गया इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ से दोनों को छोटा करना होगा इस तरीके से अब देख लेते हैं तो अब देखिए अब ये नजर आने लगा लेकिन यूनिट कट रहा है तो यूनिट को और बड़ा करना होगा तो यहां से जाकर के यूनिट को भी हम बड़ा बना सकते हैं तो ये, तो ये हमारा पूरा सेटिंग हो गया है अब ये देखिए ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने है ठीक है कस्टमर का नाम क्या है फोन नंबर क्या है प्रोडक्ट का नाम क्या है कितने यूनिट परचेस किए गए यहाँ पे डेट भी लेके आ सकते हैं तो आई होप की बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है ठीक है अभी भी एक चीज हमें करनी है ये जो रिपोर्ट हमने डिजाइन किया इसको तो हम अभी डिजाइन कर चुके हैं लेकिन इस रिपोर्ट को हम डिलीट कर देते हैं डिजाइन किया लेकिन अभी डिलीट करते हैं तो यहां से पहले क्लोज करेंगे तो ये रिपोर्ट भी डिलीट हो जाएगी तो ये यहाँ से डिलीट करना है इस रिपोर्ट को क्यों डिलीट कर रहा हूँ इसके पीछे कारण है यहाँ पर जा करके अब हमें क्या करना है ये जो फॉर्म बनाया हमने अब फिर हम वापस जाएंगे इसके लिए एक क्वेरी बनाएंगे तो यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे चलना है ये क्वेरी डिजाइन पे आए और अब यहां पर देख सकते हैं कोई क्वेरी फिलहाल हमने नहीं बनाई है तो ये दोनों ही टेबल हमें लेनी है ठीक है पहले कस्टमर टी और फिर प्रोडक्ट की टेबल दोनों जो भी दिया हुआ है इसको हमें ले लेना है फिर यहां पर हमें customer ID name of customer phone number product का नेम ठीक है फिर प्राइस फिर यूनिट फिर टोटल ये सारी चीजें रख करके यहां पर आना है क्राइटेरिया में क्राइटेरिया में आना है और हमें फॉर्म के अंदर सर्च करना है कस्टमर फॉर्म के अंदर तो यहां पे सबसे पहले हमें लिखना होगा फॉर्म ठीक है तो ये फॉर्म्स आ गया है नीचे देखिए तो यहाँ पे ये ले लिया हमने अब यहाँ पर दे दीजिए एक्सक्लेमेशन हमें कस्टमर फॉर्म के अंदर सर्च करना है तो ये कस्टमर फॉर्म ले लिया फिर एक बार और एक्सक्लेमेशन दीजिए और हमें इस बार कस्टमर आईडी के बेस पे सर्च करना है तो यहाँ पर कस्टमर आईडी हमें दे देना है तो ये नीचे कस्टमर आईडी आ भी जाएगा तो इसको दे दीजिएगा अब इसको देने के पीछे खास एक रीजन है और यहाँ पर customer Q customer Q query query के लिए मैं कर रहा हूं तो कस्टमर क्यू कर दिया अब ये कस्टमर क्यू के नाम से सेव हो गया अब जब हम जाएंगे वहां पर तो हमें कस्टमर क्यू ही लेना होगा ठीक है एक बार और इसे दिखा देता हूं देख लीजिए ये किस तरीके से बना हुआ है ये क्वेरी हमने किस तरीके से बनाई है अब इस क्वेरी को बनाने का खास पर्पज था तो अभी आपके समझ में आएगा कि क्यों ये क्वेरी मैंने बनाई तो अभी क्या करना है अभी हमें वापस से चलना है कहां पर वापस से चलना है रिपोर्ट डिजाइन करना है तो चलिए रिपोर्ट डिजाइन कर देते हैं ये क्वेरी को क्लोज कर देते हैं और यहाँ से रिपोर्ट डिजाइन करते हैं तो ये रिपोर्ट डिजाइन करेंगे रिपोर्ट विजर्ट में जाएंगे और यहाँ से हमें क्वेरी के बेस पे रिपोर्ट डिजाइन करनी है ठीक है तो कस्टमर क्यू जो बनाया इसी के बेस पर रिपोर्ट डिजाइन करनी है तो ये सारी डिटेल्स हमें लेनी है जो भी डिटेल्स इसमें दिए गए हैं सारी डिटेल्स एक ही क्वेरी में आ जाएंगी और फिर यहाँ से जाकर के और फिर कस्टमर को प्राथमिकता हम देंगे कस्टमर आईडी को तो ये दे करके फिर आगे बढ़िए फिर आगे बढ़िए और ब्लॉक में चाहिए कैसे चाहिए ये देख लीजिए तो यहाँ ब्लॉक कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ से फिनिश करते हैं ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से आएगा देख सकते हैं अब ये सेटिंग हो चुकी है यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ E01 लिखेंगे जैसे ही लिखेंगे तो आप देखेंगे कि कस्टमर का नेम क्या है और यहाँ प्रोडक्ट का नेम क्या है प्रोडक्ट का नेम है कीबोर्ड और प्राइस कितनी है दो सौ रुपए और टोटल कितना बना हुआ है वो भी आपको शो हो रहा है तो ये आसानी के साथ आप कर सकते हैं और कोई भी इस तरीके का अगर आपको बनाना हो तो आसानी से बना भी सकते हैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी आगे के लिए कंटिन्यू करते रहिए देखते रहिए हमारी वीडियो आगे और भी चीजें सीखने को मिलेंगी तो thank you for watching this video